Niestety pierwsze ofiary majówki przynajmniej w województwie dolnośląskim 2013 droga ze Świdnicy poprzez Gniechowice no i autko zakończyło w rowie troszkę deszczu popadało i Widać, że jednak chyba się nic nikomu nie stało. Ruch jest wahadłowy. Wygląda mi to z daleka na samochód typu Opelek.